ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮዬ በቀረፋ ዱቄት ምርጥ የጾም ዳቦ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችን ቆዩ። ለዳቦ ያዘጋጀሁት አራት ኩባያ የዳቦ ዱቄት፣ 300 ሚሊ ሊትር ለብ ያለ ውሃ፣ ሁለት የሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ስኳር ሁለት የሾርባ ማንኪያ ዘይትና አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው ናቸው። ዱቄቱ ላይ አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው አደርጋለሁ። ሁለት የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ ሁለት የሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ ሶስት መቶ ሚሊ ሊትር ለብ ያለ ውሃ አስገባና በእጄ ከማብካቴ በፊት በሹካ አቀላቅላቸዋለሁ። ዘይት አስገባለሁ። እየቀረ ትንሽ ውሃ ነበር እሱንም አድርጌዋለሁ። አቀላቅላቸዋለሁ። በእጄ ሽት አድርጌ አብኩቼ እመለሳለሁ። ሊጡን ሽት አድርጌ አብኩቼ ጨርሻለሁ። በላስቲክ ሸፍኜ ለአንድ ሰዓት ወይም በደንብ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ሞቅ ያለ ቦታ አስቀምጠዋለሁ። ሊጡ ከአንድ ሰዓት በኋላ እቃውን ልታድርጉ አድርጎ ኩፍ ብሏል። አንድ ኩባያ ስኳርና የቀረፋ ዱቄት አዘጋጅቻለሁ። ተለቅ ባለ ዚፕላክ ውስጥ አንድ ኩባያ ስኳሩን አስገባለሁ። ሁለት የሾርባ ማንኪያ የቀረፋ ዱቄት አደርግና አቀላቅላቸዋለሁ። ስኳሩና ቀረፋው በደንብ እስኪቀላቀሉልን ድረስ በደንብ ማዋሃድ አለብን። የቀረፋ ዱቄቱን ከስኳሩ ጋር በደንብ አቀላቅያቸዋለሁ። የምጋግርበትን እቃ ዙሪያውን በዘይት ስፕሬይ ቀብቼ አዘጋጀዋለሁ። ሊጡ እንዳመጭ አስተካክለዋለሁ። ሊጡ ላይ ያዘጋጀሁትን የስኳርና የቀረፋ ውህድ ሙሉ ለሙሉ ነሰንስበታለሁ። ሊጡን ከጫፍ ጀምሬ ወደ ላይ ጠቀልለዋለሁ። ጫፉ ላይ ነው እንዳይፈታብን በእጃችን ቆንጠጥ ቆንጠጥ እያደረግን እናጣብቅና ወደምናበስልበት እቃ ላይ እናደርገዋለን። oven ኤን ለ10 ደቂቃ ሙቀዋለሁ። የዳቦ ሊጥ አስገባና oven ኤን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ30 ደቂቃ አብስዬ መለሳለሁ። ዳቦ በ30 ደቂቃ ውስጥ በስሎ ወጥቷል። ከላይ እንዳይደርቅብኝ የወይራ ዘይት ቀባዋለሁ። በጣም ቆንጆና ለመስራትም ቀላል የሆነ የዳቦ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት። አሰራርን ከወደዳችሁልኝ ላይክ፣ እና share አድርጉት። አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።